DJ Mix RKJ. जीता था जिसके लिए की इश्क करना प्यार न करना किसी अनजाने से दिल न लगाना इश्क करना प्यार न करना किसी अनजाने से दिल न लगाना बदतमीज लड़की ओ गंदी लड़की ओ बुरी लड़की ओ चुड़ैल लड़की बता दे गई 一遍。 पहले मैं हंसता था उसमें रहता था सबसे मैं मिलता था पर अब मैं रोता हूँ यार रोता हूँ यार पहले मैं हंसता था उसमें रहता था सबसे मैं मिलता था पर अब मैं डीजे मिक्स जी रोता हूँ डराना प्यार न करना किसी ऐसे क्यों कर रहे हो क्या हो गया दिल न लगाना इश्क न करना डीजे मिक्स आर जी किसी अनजाने से दिल न लगाना बदतमीज लड़की ओ गंदी लड़की ओ पूरी लड़की ओ चुड़ैल लड़की लगा दे गई ये क्या पूछ रहे हो यार उससे पूछना जाके जा उससे पूछ नहीं ये नहीं हो सकता